друзья, меня зовут Руфат, я спинолог из Стокгольма. Сегодня покажу очередное упражнение, если у вас боли в спине, и даже если нет, то как можно прорабатывать э, спину для того, чтобы укрепить, укрепить мышцы, дать им а, ту активность, не хватает, даже если вы идете гим или джим, или прям там спортивный зал, и у вас э, не хватает какого-то движения в спине, то есть у вас проблема. Тогда мы начнем. Значит, я воспользуюсь вот этой лампочкой, как со стеной, которую я буду вам... Вы даже не сами будете связаны стеной, или нибудь что такое похожее. Или можете прислониться, если такая необходимость, да? То есть, эта рука, я вот так если показать, вот эта рука идет вот так, вам поясница, вот таким образом. Так ровненько, чтобы ноги были вместе, выпрямившись спиной, просто вперед и на коня бедра внутрь. Вот так. То есть вот это идет в ту сторону. Вот так. Хорошо. Дышим три раза. И отпустили. Эта рука остается здесь. Очень важно. То есть должна быть вот эта скрученная руки и вот такое положение. 3 раза, э, секунды отдохнули и продолжили. Итак, пять раз каждую сторону. То есть пять раз в каждую сторону. Дышим три раза. И пять раз в другую сторону развернулись. Опять эта рука идет посерединке вот так, вот так. И родом поясница, черта между туда. Дальше. Ну, Если так, что у вас, вы считаете, что вы делаете, и вам кого-то, ну, ничего не тянет, то есть мышцы, как бы, ни по кого ничего вообще нет. В таком случае мы берем небольшую подушку, ставим между собой и стенкой, и где, чем будет, на чем будет прислоняться, да, и таким образом мы увеличим дистанцию, необходимую для того, чтобы был больше эффект, больше растяжки этих э, э, мышц, которые нам необходимо прорабатывать, да, когда у нас проблемы с спиной, даже если у нас... То есть вот это упражнение очень эффективное и помогает многим. Поэтому вы можете делать опять-таки с комбинацией с другими упражнениями, которые получаются как комплект э, предыдущих видео, которые я вам показывал. Да? Э, то обязательно сделать это видео э, это упражнение, то есть оно очень важно. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь и ставьте комменты. Напишите, э, сделали это упражнение, как вам это было ощущение, помогало вам, не помогало вам, или что-то не работало. А, я обязательно вам поясню еще более подробно, если необходимость, пожалуйста, без проблем. Большое спасибо, с вами был Руфат. Увидимся в следующий раз. До свидания. 正好正好